É tá assim Fala família Magfeed! Hoje traremos a vocês a primeira parte do Operation War, um evento de cenário tático trazido pela Rap4 Brasil, realizado na Upsfield, campo que dispensa apresentações. Por se tratar de um dia muito intenso, com múltiplas e contínuas missões, o tá vídeo acabou ficando um né? pouquinho mais longo. Segure o fôlego. Bom, a nossa primeira missão consiste em avançar pelo CQB e um posto avançado assegurando a captura das bandeiras existentes ao longo desse primeiro trajeto. Jeff subindo. Tem um cara ali em frente o boom. Eles estão avançando. Posso atirar, Asta? Pode atirar. Fire, fire. Apple free, Apple free. Aqui a gente, assegurado o perímetro, foi possível dividir o squad, deslocar até a parte central do campo para a gente começar a flanquear o inimigo. Um, dois, três. Um. Líder Tango informando, o CQB do meio é todo nosso, nós estamos tomando J4, J5, E5, a, o quadrante amarelo nós estamos tomando. Já viram? Aqui nós encontramos forte resistência inimiga em razão da proximidade de uma bandeira que era deles. Rafa, avança pela minha esquerda, Rafa, avança pela minha esquerda. Então foi necessário coordenar os dois flancos para criar uma superioridade de fogo. Peguei, peguei Jeff, peguei em cima da rampa, peguei Jeff. E nós tomarmos de assalto a última linha deles. Então Vamos lá, se quiser já. Libertango, Libertango abrindo chamada. Asta, Asta 1 vivo. Gui, abre a contagem, Gui. Faz supressão pra gente, Gui. Tá, então tá bom. Nós vamos fazer supressão no seu X e na guarita. Nós estamos em 1, 2, 3, 4. Supressão no X. Espera a fumaça inflamar. Fogo no buraco, fogo no buraco, fogo no buraco. Tentem ganhar basear, tentem ganhar basear. Omarra, Omarra, Omarra! Vai, vai, vai! Vai! Vai! Entrei na base, entrei na base, cuidado com a escada, cuidado com a escada, senhor, cuidado com a escada, Renato, sua esquerda, é escada. não sabe como é que está embaixo. Buraco cheio. Vai lá. Superada a principal linha de resistência inimiga, era hora então de estrangular o que seria a última saída, que era o flanco direito, possibilitando assim a tomada de uma terceira bandeira. Vai, Rafa! Vai! Tá. Sua esquerda esse carro. Lá no fundo, lá no fundo, meio-dia. Peguei um embate. Liga Tango, Liga Tango, chamando contagem. Avistei. Grilo vivo. Rafa vivo. Jeff vivo. Reinaldo vivo. Alexandre vivo. Rap, rap, rap. Vai passar lá, ó. vai passar lá, ó. É peguei, peguei, peguei. Bruno tombou, Bruno tombou. Preciso que um reponha aqui a posição do corpo. Tá morto? Agora tá. Líder Tango, tô precisando da base A urgente. Vamos, gente, nós estamos matando os caras, os caras estão se agrupando, nós não estamos conseguindo é, fazer o punch, gente. É nossa, Team Six. Tome a base A, sobe a escadinha da base A e pega todo mundo aqui na frente da base dele. Eles estão tudo aqui encurralado. Ratão, Rafa, dois minutos pra gente terminar. A gente tem que ir pro tudo ou nada. E aí? Tomado o último flanco, o direito, nós acabamos interrompendo a linha inimiga. Com isso, é, naturalmente, posições mais avançadas ficaram desprotegidas, permitindo a sua eliminação. Volta, volta, volta pro PQB, volta pro PQB. Estão marcando nós três aqui. Vai, vai, não para aqui não. Olha, já comeu na orelha. Com a blitz estabelecida, nós recebemos de forma inesperada um chamado do general para que todos os squads retornassem ao perímetro do lab para uma missão secreta. mandar mandou reagrupar na base. Faz pressão para mim! Rafa falando. Líder branco caiu. Rafa assumindo a liderança. Para voltar para base... Vaga azul. Laboratório, rapaz. Laboratório. Negativo, Gui. Já saiu todo mundo de lá. A ordem foi expressa. Recua todo mundo. Tá todo mundo voltando pra base. Blue!